全ての存在は滅びるようにデザインされている生と死を繰り返す螺旋に彼らは囚われ続けているこれは呪いかそれとも罰か不可解なパズルを渡した神にいつか彼らは弓を引くのだろうか 私がその時の彼と会ったのは機械生命体の超大型兵器破壊の任務の時だった 2B さんですね僕は 9S ですあなたのサポートをするように指令を受けています9号 S 型モデルは高機能だったが機密情報に触れる可能性がある危険な個体でもあった 処刑の役割を任せられている私は過去に彼を殺していた何度も何度もだけどその時の彼は少しだけ違っていた僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主ですだから誰かと一緒に行動できるって 楽しいんです私は彼の言葉から目を背けたつながってしまうと殺すのが辛くなるからだけど彼はいつも私に話しかけたねえトゥービーこの白い花トゥービーの髪に飾るとよく似合うと思うんですよね必要ないそうかな 紙に植物を付着させることは戦闘行為に不必要むしろメンテナンス不良の原因になるトゥ <laughs> ービーは真面目ですね私は過去のナインエスとある約束をしていた必ず彼を殺すという約束をあの時のナインエスと 目の前にいる 9S は異なる個体だその事実が私の心を締め付けるポッド042からヨルハ棄隊 2B 報告 2B のメモリ空間内のエラーを検知不安定な心理状態に起因推奨適度な休息と心理状態の改善そんなことは とうの昔に知っているだがこの苦しみから解放される時は私が死ぬ時だ司令部からのメールを受信私は恐れているのだろうか私は間違っているのだろうかこの感情の呼び名も知らないまま私は 彼との旅を続けていた僕が 2B と出会ったのはバンカーの廊下だった今度パートナーになる件については司令官から内示を受けていたけど少し僕は不安だった スキャナーモデルである僕たちは単独行動が多かったしそれに2号モデルはどことなく冷たい印象がある気がしてだから初めてバンカーの廊下で会った時の彼女に言われたことに少しびっくりしたナインエスはいありがとう最後に 私たちのデータを基地にアップロードしてくれてごめんなさいその記憶を僕は持っていませんあの地域は通信帯域が細かったですから多分あなたのデータをバックアップする時間しか確保できなかったんでしょう僕の記憶はあなたと合流する直前までしか残っていませんそう そんなぎこちない出会いからしばらく経過したある日ある戦闘の後でその事件は起きたんだ全ての機械生命体の撃破を確認ふうこれでこの区域の機械生命体は全滅させた皇帝周辺に適正機械生命体の反応なし了解ってあれトゥビー 右手どうしたんですか右手ああこれさっきの戦闘で指を負傷したみたいうわち血が出てますよポト止血汁とロンリーウイルスワクチンとえー、っと非推奨過剰な治療行為は機体の運動効率の低下を招く危険性がうるさいよいいから出せないイエス大げさすぎええトゥー、ビーまでこんなの放っておけばナノマシンが修復してくれる そうですけど敵殲滅によって任務達成を確認推奨司令部への報告あのトゥービー何止血ジェルだけでもつけておきませんか血液系に汚染物質が入ると除去が難しくなりますしそれに止血ジェルだったら運動機能への影響もほとんどないですし万が一ってこともありますし分かった分かりました 今準備しますからえっと止血ジェルのケースはないやすはいありがとうその言葉を聞いた僕がどんな返事をしたのかもう覚えてないただ誰かの役に立てることが嬉しかったことだけが心に残っている 2B と一緒にいられることが一番大事だったんだそうヨルハ部隊の基地バンカーが落ちるあの日までは大規模攻撃が失敗に終わり バンカーは陥落ウイルスに汚染された夜ハキ体 2B のブラックボックス信号は途絶死亡が確認された廃墟都市には機械生命体が生み出した巨大な塔がそびえ立っている帰るべき場所を失った 9S はただひたすらに塔上層部を目指していた この悪夢を引き起こした機械生命体を破壊するためそして自らを終わらせるため <laughs> ワクチンを打たないとウイルスに侵食されつつある体壊れていく思考 9S は 水没都市で見つけた音声記録を脳内で再生させるナイエス君と一緒に過ごした日は私にとって光のような思い出だった の記憶は宝物だった共に生きた戦友でありながらまるで優しい家族のようなー b ゥ b ビーの音声記録を 9S は心の奥にしまうまるで大事な宝物かのようにビ b 今会いに行くからね現実と虚構が混ざり合ってゆく混濁した意識のままナインエスは重い足を前に運ぶ一人でも多くの敵を倒すためその願いに応ずるかのように新たな敵が現れる <laughs> 目の前に舞い降りた複数の敵それはアンドロイドそれは夜ハ機体トゥービータイプ彼が最も大切にしていた人彼の最も触れてはいけない場所 <laughs> <laughs> ここで会えてよかった本当によかった一体残らず粉々に壊すナイエ s は剣を抜くもうその衝動が殺意なのか 愛情なのかは分からなくなっていた論理ウイルスによる 9S の汚染は深刻化していた記憶の80%近くが汚染され思考領域にまで被害が ウイルスの除去がワクチンはもう効かない 9S は知っていた汚染を取り除くたった一つの方法をそれは核になる自我データを閉鎖し全ての領域を再フォーマットすること今の記憶を捨て全く新しい自分に生まれ変わるダメだ ダメだたとえどんなに汚染が進んでもこの記憶だけはそんなことをするくらいなら死んだ方がマシだン s は恐怖と戦っていた自我を汚染されるということは自らの考えを奪われるということそれは アンドロイドにとって死よりも恐ろしいことだったビーに会えたから今の僕があるんだこの記憶があるから生きてる意味があるんだだからだから僕から奪わないでくれ彼女の存在は 家族と呼ぶにはあまりにも乱暴で恋人と呼ぶにはあまりにも遠くて機械生命体を A2 を全部殺すんだ To be 僕は蝕まれる意識の 9S は 2B の記憶を守り続けるたとえ自らの行為が世界の全てが無意味だとしても私は2号 E 型仲間であるはずの ヨルハ部隊を処刑するために作られた気づいていたそんなことは気づいていたんだ繰り返し繰り返し命ぜられた任務はナインエスあなたを殺すこともういいもういいんだトゥビー 君がたとえ僕を殺そうとしていたとしても僕は本当に君と一緒にいられることがまるで家族ができたみたいでねえナイエス 私たちの選択は間違っていたのかな真っ白な塔の中小さな少年が歩いている苦しそうに不安そうに彼は大事そうに小さな宝物を抱えている それは2人で過ごした思い出一番大切だったあの日の記憶